Okay, so I guess um, we're live. Um, um, such a pleasure to welcome you back, um, dear Alexandra. Um, infinite gratitude um, mm-hmm. and kudos for the patience and the perseverance to make knowledge open, accessible, and free for all. we love so much your ideas that you pacifically uh, fight for knowledge uh, to all, no copyright and open access. Um, we have a um, message from a person that uh, they sent uh, Rifki Lufti, and, um, and the person says, I am uh, a thousand percent agreeable with Alexandra. The Journal of Science must be publicly accessible for free. I am from Indonesia and I can open Sci-Hub without hassle. Uh, Quran, Bible, um, Gita, and other sources of divine knowledge are accessible for free for the sake of humanity so must be the Scholar Journal articles. <laughs> so I thought <laughs> super good, uh, uh, you know, um, kind of a contribution uh, to thank you so much for. for... Это хорошее сравнение, на самом деле. Una comparación muy buena. Absolutely, <laughs> yeah, uh, I found it brilliant as well. Um, but uh, so I guess like um, we might be getting some questions from the audience, but I have some prepared for you too. Um, so um, I wanted to start a little bit with um, the part that you shared about uh, democracy, no? And we were talking about, uh, you were talking about Thomas Jefferson warning us that without freedom of press, there cannot be a healthy functioning society and democracy. Um, I wonder, you know, like, um, uh, if you know mass communications uh, were controlled by the church, now it seems to be replaced by governments and giant corporations. Um, so they are driving the political narratives, um, let it be populist or liberal or, you know, like they have the, the control and access to information. So how do you see freedom of press in this landscape? Is it possible or is it a utopia? <laughs> Ну, обычно у них такая, как бы, аргумент следующий. generalmente usan uh, argumentos uh, de este tipo. Что как бы все равно это же не одна корпорация, а как бы много корпораций, которые конкурируют между собой. И вот вроде в процессе этой конкуренции появляется правда какая-то. Es que somos como una corporación y que estamos en uh, competición con otra y uh, como resultado de esa competición sale la verdad. Ну, я, честно говоря, в, в такое все равно не верю. Amazing. Pero yo personalmente no lo creo. И потом, если все-таки говорить о церкви, то, мне кажется, лучше была церковь. Uh, me parece, a mí me parece que uh, uh, la, lo de la iglesia, el control por la guerra, era todavía mejor. Потому что Ну, у церкви есть какие-то хоть этические нормы, а у корпорации же только погоня за деньгами. Porque las, uh, la iglesia sí tiene uh, sus uh, normas éticas y las corporaciones solamente persiguen su beneficio. Mm -hmm. Um, absolutely. Yeah, I totally uh, agree with that. <laughs> Uh, and I wonder, like, also, you know, if there is any way, you know, with uh, watchdogs, right? Like, to be able to kind of uh, have a media literacy and ethics um, standards, you know, to kind of control the narratives and messages. Mm. А можно чуть-чуть тогда вопрос пояснить? Я так не очень поняла. Mm, un poco, necesitaría que lo clarifiques un poco la, la pregunta. Um, so it would be um, kind of like common dreams or, you know, these um, kind of organizations that they're NGOs that are working to um, get the messages to you know like citizens uh, away from you know the current like narratives from like oppressive political governments or corporations like just kind of have like a standard uh, board committee made out of watchdogs you know like people overseeing the narratives that are yeah i know it might be <laughs> <laughs> yeah that's more of a utopia probably <laughs> Э, ну, конечно, потому что э, те же корпорации, они легко могут подкупить тех людей, которые сидят в этих комитетах. Por supuesto, las corporaciones siempre tienen dinero para poder sobornar a las personas que están allí en, uh, en los comités. Так же, как они подкупают это государство. государство. También sobornan al Estado. Uh -huh. Es lo que están haciendo. Yes. Так что, похоже, здесь э, единственное решение – это коммунизм, который, при котором, конечно, корпорации вообще никаких не бывает. Parece que la única solución para esta, esta situación es el comunismo, porque allí no existirían eh, ningún tipo de corporaciones. Э, да, но тут тогда другие люди начинают бояться, что тогда нарратив будет контролироваться государством. pero la gente tiene miedo que en este caso todo estaría con, con el narrativo, la, la, narrativa estaría controlada por el Estado. Вот. А, а свободный рынок, ну, как правило, он всегда приводит к возникновению вот этих нескольких крупных корпораций, которые все контролируют. Y el mercado libre siempre lleva a la aparición de corporaciones eh, grandes que lo controlan todo. Так что это очень сложный вопрос на самом деле для решения. Resulta ser una cuestión muy complicada para encontrarle una solución. Absolutely. Um, I'm going to switch to Spanish because the audience are having troubles uh, understanding me <laughs> in English. <laughs> So just letting you know in case you're like, what happened to this girl? <laughs> Did she just speaking in Spanish? so uh, voy a continuar entonces en español. Um, Eh, te quería uh, preguntar um, eh, cuál es tu opinión um, sobre proyectos uh, como Decidim, por ejemplo, como herramientas para poder tomar decisiones um, de una manera más egalitaria. Переходим на испанский язык. Я хотела бы спросить, какое твое отношение, мнение о проекте Decidim, как Э, Э, инструмент, который позволяет принимать решения на основе большего э, равенства, равного участия. Так. Да, ну, я скажу честно, что сама я не пробовала этот инструмент. Voy a decir francamente que no he probado este instrumento. Uh -huh. bueno. pre, no te, No te preocupes, eso, eso lo podemos, a, lo podemos a, eh, arreglar juntas en un futuro. <laughs> <laughs> Можешь не беспокоиться, мы этот вопрос решим в ближайшее время. Solo tenía curiosidad, um, pero eh, bueno, te quería comentar entonces sobre SciHub. Em, yo soy una superamante amante de las tecnologías que has eh, hablado en tu conversación, como el VPN, Tor, Torrents, eh, P, 2 p bueno, en inglés P2P, ah, anyways. <laughs> y ahora mismo estoy haciendo mi ah, doctorado, estoy empezando con ah, Computer Science, eh, Ciencias de la Computación, en la Universidad Abierta de Cataluña. Y mm, la verdad es que todos los em, recursos y plataformas para acceder al contenido son súper inusables. O sea, quiero decir, aparte de que están em, como en comunidades cerradas, eh, la experiencia al usuario es muy pobre. Encuentro que es, con SciHub has hecho un gran... Em, bueno, es una, es, una herramienta súper... eh, sencilla y súper uh, amable para utilizarla. Э, да, теперь э, вопрос э, конкретно о технологии SciHub. Это очень интересное эм, решение и а, отличается от, всего того, что было раньше, типа VPN, B2B, Torrent – Э, поскольку э, все э, существовавшие ранее платформы, они достаточно жесткие и не позволяют, не дают широкого доступа. И SciHub открывает широкий доступ, более свободный доступ к информации. Como cómo la diseñaste? Um... Как ты его сконструировала? Э, в смысле? ¿En qué, sen- Э, ну, я же рассказывала в презентации. en- en qué sentido? Porque en la presentación está expuesto el tema. Sí, sí, sí, pero no en cuanto a infraestructura, sino a cómo es el diseño de la experiencia. O sea, es muy limpia, muy, muy bonita, es como la, experiencia del usuario es muy, bueno, está, pues está muy bien hecha. <laughs> entonces era como curiosidad si era una cosa que había pasado orgánicamente o era una cosa premeditada donde tú habías pensado exactamente cómo diseñarla. Э, у меня вопрос не э, по тем э, конкретным вопросам инфраструктуры, а в целом, так как в SciHub воспринимается пользователями, насколько это свободно и как, как удалось сконструировать этот хаб, эту технологию, в смысле она Э, появилась, э, скажем, естественным органическим путем, или сначала был какой-то э, конкретный план построения этой системы? Э, так, у меня появилась идея. Нет, во-первых, я не согласна. Ну, то есть я даже, я же рассказывала в своей презентации, на, на что вроде похож Sci-Hub. Он похож на сайты э, анонимайзеры. Mm -hmm. Bueno, eh, ya lo he dicho en mi presentación, el eh, SciHub eh, se parece a, las, eh, eh, a los programas que se se llaman anonimizadores. Ujú. Э, То есть такой веб-сайт, куда з- э, ты заходишь, вставляешь ссылку на какой-нибудь заблокированный государством сайт, и нажимаешь кнопочку, и у тебя она открывается без бла- в обход блокировки. Entonces, eh, en este eh, tipo eh, de sitio web, entras, eh, ingresas el eh, enlace de una fuente que está bloqueada por el gobierno y la, se, se obtiene al- acceso libre a, a par- a- a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno. Вот, и, и вот именно тогда я подумала, что абсолютно то же самое нужно сделать для научных статей. То есть, чтобы человек заходил, вставлял ссылку на научную статью и нажимал кнопку, и она открывалась. Y así eh, surgió mi eh, idea de hacer un sitio así para que la gente, el usuario, en- entrara y pusiera el enlace y eh, con apretando un botón se ab- a- abriera eh, el, eh, mm, eh, el material, el documento. Э, вот. Я тогда подумала, э, э, ну, как бы, когда у меня эта идея появилась, ну, это меня как бы очень вдохновило, я подумала, ух ты, неужели это будет работать? Y cuando surgió esta idea, enseguida pensé, ¿puede ser, ¿podrá ser posible hacerlo? Вот. И на ее реализацию ушло где-то дня три, и действительно это заработало. Y para realizar, hacer realidad eh, la idea, eh, tardé tres días y eh, al final eh, estuvo funcionando todo. Es maravilloso, es súper, es, súper, es, una maravilla, es súper simple, one click away, ¿no? Que siempre dicen, es como maravilloso, <laughs> es, tan simple y tan bello. Ah, te voy a hacer una pregunta de Ángela, de nuestra amiga Ángela, <laughs> eh, y ella pregunta que cuando creaste SciHub, si eras consciente del impacto que iba a tener del beneficio universal Э, это э, просто э, замечательно, это великолепно, это решение типа одним кликом получать результат. И сейчас вопрос по поводу Sci-Hub а. Были ли какие-то изначально ожидания в отношении общественного блага, насколько э, полезна будет эта система? Э, э, нет. Ну, то есть, не, я знала, что такая как бы проблема, она у многих э, людей есть с доступом к научной литературе. Yo, pues, sabía que había mucha gente que tenía ese problema, el problema con eh, acceso, con el acceso a materiales. То есть на том форуме, где я общалась, ну, на форуме по молекулярной биологии, там было много студентов, ученых, у которых была такая проблема. И я participaba en un foro de uh, biología molecular y uh, me daba cuenta de que mucha gente tenía ese problema de acceso. Так что я, я думала, ну, значит, точно этим людям будет сайт полезен. И por eso la, mi, mi pensamiento reflejaba de que era, resultaría muy útil para esa gente. Ну, я не думала тогда в таких категориях, что, допустим, это может быть всему миру полезно и так далее, или там для демократии что-то. Bueno, es decir, no tenía la idea de que con esto ayudaría a la humanidad o a la democracia en el mundo. Э, ну, я, конечно, как бы знала, что, вот в принципе, да, свободный доступ к знаниям – это, в принципе, хорошо. Pero, en principio, la idea principal era que acceso libre a la, um, al conocimiento es bueno. Ну там не было какой-то такой вот так большущей мечты, что вот там во всем мире э, знания будут доступны. Ну, точнее, я просто об этом не думала, я думала о том, как технически это сделать. no tuve la idea de que con esto se creará una em, cosa maravillosa abriendo acceso a la ciencia a todo el mundo. Simplemente estaba pensando en que voy a, conseguir este acceso y, que es bueno, no pensando en la envergadura que podría tener. Increíble, es, uh, es, maravilloso, ¿no? Es una, bueno, un, una necesidad tan real y tan esencial que querías compartirlo con todo el mundo. Es, es una maravilla, es precioso. Невероятно замечательно. Это просто э, чудесно э, такая идея э, найти решение и поделиться этим решением с остальными, с остальным soобществом. <laughs> Ah, ¿Has pensado tal vez en algún modelo de eh, monetización alrededor de que puedan llegar fondos a los investigadores, investigadoras a través de la plataforma como una segunda, no sé, es como una idea, como tipo COEL o estas herramientas de monetización para autores? И э, какая-нибудь... Э, была ли такая мысль о том, чтобы э, создать возможность э, монетизации на, на этой платформе, чтобы а авторы э, этих научных материалов э, получали какие-нибудь средства за это? Ну, такой мысли, конечно, не было никогда. Nunca tuve un, una idea ну, э, потом я думаю, что... hacer llegar recursos Потом я думаю, что это было бы для научных статей довольно сложно сделать. Y además pienso que resultaría muy difícil para hacerlo con los uh, artículos uh, científicos de que se trata. да, одна из э, как бы, особенностей это э, то, что там же не сами авторы выкладывают, а Sci-Hub скачивает эти статьи автоматически без участия автора. Y además es el, uh, el sistema uh, está uh, sacando, extrayendo los artículos sin la participación de los autores. No son los autores que lo promueven. А вот, а потом с чего монетизация? В Sci-Hub е не так много денег, э, так как Sci-Hub, он же не показывает рекламу, к примеру. y pues, no, conviene eh, una monetización porque el site hub no tiene publicidad, no, tiene ingresos. Sí, sí, tiene todo el sentido. tengo una pregunta eh, de Arnau, de, de Decidim. y él ah, te da las gracias por participar en Decidim FES uh, 20 y pregunta qué políticas públicas deberían seguir los gobiernos para garantizar el libre acceso al conocimiento científico, igual que hace Sci-Hub. O sea, Вопрос от Арнау из, из программы Decidim. Какие официальная политика должна была бы осуществляться правительствами для того, чтобы э, осуществлялся на деле свободный доступ к научной э, информации, как это делает SciHub. Ну, просто как бы э, желательно, чтобы, в принципе, отменили интеллектуальную собственность, особенно в части копирайта. Э, sería conveniente eh, eliminar la eh, propiedad intelectual. especialmente para temas de conocimiento científico. Absolutamente. Em, y tengo otra pregunta, muchas gracias eh, Alexandra, muchísimas preguntas, <laughs> eh, de Pablo Aragón, ah, también del equipo de, de CIDIM, em, que pregunta que con Sci-Fi se ha universalizado el acceso al conocimiento científico. ¿Qué otros tipos de conocimiento que permanecen cerrados deberían abrirse a la sociedad? Э, вопрос э, от э, другого эм, участника программы «Десидим». Система SciHub позволяет, открывает, так сказать, всеобщий доступ к научной информации. Какие другие области знания могли бы, или информации, могли бы Э, использоваться, э, использовать такую э, технологию. В смысле, прям такую же, как Sci-Hub? Es decir, un sistema igual que el Sci-Hub. Sí, que en otros, en qué otros uh, ámbitos, uh, más que en ciencia debería... Um, в каких других сферах, помимо научной, можно было бы использовать? Ну, э, технология SafeHub, она основана на том, что э, есть организационная подписка. То есть, например, университет подписан на какой-то журнал. El, eh, la tecnología de SciHub se basa en la existencia de eh, suscripciones, es decir, las universidades suscriben algunas eh, publicaciones científicas. А ну, и тут причем важно, что не, даже не какой-то один человек подписан, а подписана целая организация. Y, y, se trata de una suscripción, uh, digamos, colectiva. No es una persona que suscribe, sino toda una organización, una entidad. Uh -huh. Ну, то есть IP-адреса, они как бы... Э, если ты заходишь с IP-адреса организации, то um, у тебя это есть доступ. И э, если ты tienes... participas o entras a través de una dirección IP, entonces consigues el acceso. Ну вот, э, э, если, как, если это где-то еще так, то там тоже может технология SciHub использоваться. Y por esto se podría utilizar la tecnología SciHub en otros uh, ámbitos que existe un tipo de suscripción o, colectiva. Genial. tengo una pregunta como personal. Eh, durante desarrollar a SciHub y siendo una mujer y una persona tan joven, ah, ¿te has encontrado por el camino em, como algún obstáculo en ese sentido? Э, э, замечательно. Теперь ли, ли, э, вопрос несколько личного плана. Вот создание этой технологии для тебя, как молодой женщины, в этом смысле какие-то были препятствия? Именно по, по твоим личным характеристикам что-то мешало тебе продвигаться? Э, ну, э, как бы смотрите, поскольку над Sci-Hub ом работаю я одна, ну, то есть, чтобы сделать Sci-Hub, мне что? Нужно было просто сесть за компьютер и, и э, за, ну, запрограммировать его. La eh, tecnología de SciHub la creé yo sola. Y para hacerlo debía sentarme frente al ordenador y hacer el programa. Вот, поэтому Э, то есть здесь не было, к примеру, какой-то э, команды, от которой бы э, могла какие-то мне препятствия создавать. Por eso no existía ningún tipo de equipo que pudiera crear obstáculos para mí. Uh -huh. No, me parece genial. No es que lo digo porque <laughs> tengo como... Ну, да, я имею в виду, что вы были ли, вы, наверное, спрашиваете, были ли какие-то стереотипы там. Ну да, я, я как бы получаю удивленные комментарии, что, э, ну, некоторые прямо так и пишут, что не могли поверить, что вот девушка такое создала. Bueno, en este sentido solamente yo recibí algunos comentarios diciendo que oh, no puede ser que una mujer joven uh, uh, pueda hacerlo. Solo esto. Sí, sí. Y и как бы, э, ну, в плане какого-то, э, Sci-Hub же он не только технический, но и политический проект. И вот в плане именно про политического продвижения Сайхаба это, конечно, создает проблемы. pero el uh, proyecto SciHub eh, no, no, es solo un tema técnico, un proyecto técnico, es también un proyecto uh, político. Y en este aspecto, en el político, sí uh, aparecen dificultades. Потому что, конечно, всегда будет недоверие, что как эта девушка, да еще и одна, и вот такое делает. Claro está que, que siempre eh, surgirán uh, dudas en el sentido de que cómo puede ser que una joven lo haga uh, sola. Pues te felicito muchísimo por uh, toda tu fuerza y tu, bueno, y, tu eh, brilliance <laughs> eh, no me sale. <laughs> y, la verdad es que, bueno, que representas a un montón de, nosotras y que, que, hay que, bueno, tener más representación como, como, la nuestra en, en la en el mundo del um, uh, software development y, y, so on and so forth. Así que queda un minuto para cerrar la charla. No sé si tenemos más tiempo, pero я, quería Я тебя поздравляю muchísimo. и отмечаю твою силу э, э, при осуществлении твоей э, идеи. И э, также твой вклад очень э, большой нас, женщин, в в рамках software development. Ну, это хорошо. <laughs> Eso está bien. <laughs> Nuestra participación un colateral, ¿no? Un colateral de, de, de, las cosas que hacemos por uh, justicia y amor, ¿no? Porque al final esa, eh, me comentan que podemos hacer un poquito más de, de, de charlas si tienes tiempo. Um, there. Да, мы, вот тут говорят, что мы можем, э, время заканчивается, но мы можем э, еще немного э, продолжить. И другая э, э мысль, которую она сказала, это то, что э, это очень э, приятно, э, так сказать, побочный эффект, э, который э, э вносит вклад в дело э, справедливости и равенства. Угу. Но на самом деле, как бы это Sci-Hub, э, тут не все так радужно. То есть э, э, сайхаб еще до сих пор находится как бы ну, в нетвердом положении. Bueno, а, а, а hay que decir la verdad que el SciHub todavía no está um, completamente listo, funcionando impecablemente. Hay uh, cosas que, digamos, que no tiene una posición firme. Угу. Ну, и издательства работают против, как бы, Э, ну, э, во-первых, против самого Sci-Hub а, конечно. Las э, editoriales trabajan contra Sci-Hub directamente. И, конечно, против того, чтобы был какой-то человек, который мог подходить и вот высказывать открыто такие идеи. Y además contra el hecho de que haya una persona que transmita esa, esta idea de libre acceso. Eh, pues estamos contigo, así que, <laughs> bueno, ya lo sabes que tienes a una comunidad enorme a tu alrededor, pero ah, muy valiente, la verdad. Súper admiración de mi parte y de la comunidad aquí en, en Barcelona. Но ты знаешь, что мы на твоей стороне, и мы представляем достаточно многочисленное э, сообщество. Мы, мы тебя поддерживаем и восхищаемся твоей силой. Ну, это хорошо. Muy bien. Te quiero. Ну, ну, а по поводу э, проекта мне тоже понравилось, э, вот, э, что как проект для демократии. это, наверное, что-то на основе блокчейна, но я просто не проверяла. Ваш децидин вот этот. Не, не понял последняя часть. А, ну ладно. Это демократия? Говорю, что это понравился ваш проект, где сидим. Просто я не проверяла а. еще, что это такое, как он работает. Ah, que, que también le, э, me, me, gustó el proyecto de CIDIM, pero todo, no, no, no lo he probado. Вот, а почему, кстати, вот, вот на Ruby on Rails написан, а не на э, Питоне? Э, я не, не, не расслышал, на, на чем записан? почему он написан на языке программирования Ruby on Rails, а не на Python? ¿Por qué no se usó Python como le, eh, lengua de programación y, y, y, está hecho, el de Sedima está hecho con eh, el... Eh, на чем он сделан? Какой а, язык? Да. Ah, yo, yo, no lo, yo no lo he programado. <laughs> Conozco a los... <laughs> sí. Я его не программировала, поэтому не знаю. Ну, э, ну, ну, я просто знаю, что сейчас самый популярный язык – это питон, и как-то все на нем привыкла видеть. А вот этот язык, он достаточно, ну, редкий. Э, я estoy acostumbrada э, a que todo está ahora programándose con Python. Y esta la que se usa en Decidim, es un poco un lenguaje bastante raro. <laughs> Eh, podemos hablar de eso ah, eh, juntas, ah, me encantaría un día conectar y, seguro que van eh, a, apreciar muchísimo en el proyecto, ya que es un proyecto abierto, todas ah, tus recomendaciones y es un súper placer poder, em, a lo mejor un día podemos поговорить об этом, как-нибудь э, соединимся и обсудим эти вопросы. Это очень э, интересно и очень ценно для э, проекта «Досигним», потому что это открытый проект и в особенности открыт ко всем твоим рекомендациям. Sí. <laughs> Um, muchísimas gracias, Alexandra. Ha sido un placer um, poder uh, conversar contigo. Большое спасибо, очень приятно было поговорить с тобой. И ну, gracias, <laughs> por todo э, lo que haces. <laughs> И большое спасибо за все то, что ты делаешь. А вам тоже большое спасибо за приглашение. Я, я с таким удовольствием э, над презентацией работала. Мне потому что вы понравилась ваша организация. Э, muchas gracias a vosotros, э, a, la, a vuestra mm, vi- eh, invi- invitación. Yo trabajando en la presentación eh, eh, sentía un placer, placer poder eh, compartirlo eh, con vosotros. Es súper bonita la presentación, es maravillosa. La vi tres Замечательная получилась презентация. Вот. Ну, ну что тогда, п- пока. Ya, entonces, eh, hasta pronto. Sí, voy a cerrar. Um, um, I'm going to close the, um, the talk, like to introduce what's coming up at 1 p.m., but it's not something you have to translate. Um, mm. Vale? <laughs> D'acord. Um, vale, doncs uh, moltíssimes gràcies per connectar-vos als assistents i assistentes de Decidim. A la una uh, ens trobarem per al panell uh, taller de Decidim Stories, on veurem experiència a les noves instàncies de Decidim. Ya, ya está. Eh, moltíssimas gràcies. Заканчивается эта беседа.